Carai ciui, odiau, esta stranga tago, char shainas al mi che la tempo <laughs> ne plu fluis, sed stagnis complete. Do mi ricevis calca in reagoin pri mia laboro, a parte pri mia instruado, char mi examenis lasta tempe kai mi rimarkas che la tuta burocrata apparato kiu estas sur la shultroi de la instruistoi kai de la lernantoi cune cun la necesso lerni kai instrui per rete malfaciligas la comunicado in generale char cio igas tre complica formale kai oni perdas la celon kiu estas teni la horizonton kai navigi en la oceano de la scio por iri horizonten sen iam ain atingi gin, char lernado neniam finigas. Bone, iam tempesta por cun mediti. Restu cun ni, cun meditu cun ni. Dankon. saluton, cae bonvenon alia nova Zamenhofa medito. Hodiau, mi volas leghi cae mediti cun vi sur articolo el la gazeto La Esperantisto, quiu aperis en la iaro 1893. Mi estas rande de la fino de la pagio cent quin. Cun gioio ni rapportas al niai amicoi, che tanc alla tuta fortigita stato de nia afero, la creado de la longe attendita ligo academio esperantista farigis fine ebla. Ni fondas nun tian ligon. Gi, ne havas multa in paragrafoin, cae complicitan regularon. Gi ne havas presidantoin, nec comitatoin. Gi consistas el ciui effectivai esperantistoi, tio estas abonantoi de nia centro oficiala gazeto, cae conducados sia in aferoin tre simple. Carai, kia malsimilezzo con la nuna esperanto movado alegiloi cotisoi estraranoi kiui demisias Cio vi stigas la diferentson inter comitatano A, B, C, N, U, Mi ne, verdire. Sainas al mi che la burocratigio de la movado estas unu. E la cefai causoi de gia crisu, multa iunae homoi foriras, cae perdas la entusiasmon en la tuta afero, cae in tiu senso temas pri la zamen hofa interpreto de la afero cun majuscla A. Giuste protio, ili eniras cai faras laboron por plenigi paperoin. Eble, ni devas pripensi la structurigion de la esperanto mondo aparte, nun, chiam ni estas comense de la nova covima epoque. Ien mia instigo cun mediti. Mi ne havas, respondo in. Dankon pro via attento. Gis morgau, cae, ciel ciam, antauen, sen fine.